afte ona esle teili ulai kae sonbai matnai pak banunai kanaf ai uap amanatun nago kanaf ama mamnatu le in otan ama ai bapa mamnatu ai emas kanaf i nem nago usif ai kesel fi makana mateka talantia in malin natuina hasil pena mahomeni in mateka bikuan mabalena maanuin